مرحبا شباب بنات شلونكم ان شاء الله تكونون بخير وهذا فيديو جديد من منطقة مانهايم منطقة حلوة أنا بالنسبة لي أول مرة أجيها منطقة جدا جميلة